hello and welcome to Astro Tree Navratri का पर्व आरंभ हो चुका है पंचांग के अनुसार 9 अक्टूबर 2021 शनिवार को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष को तृतीया और चतुर्थी की पूजा की जाएगी इस दिन माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजी की जाएगी माता की पूजा में कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें माँ की पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है इसलिए पूजा के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को खुले बाल रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए नवरात्रि में महिलाओं को खुल बाल रखकर माता की पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है मान्यता के अनुसार खुले बाल अमंगल का प्रतीक होते हैं इसलिए पूजा के दौरान बालों को बांधकर ही पूजा करनी चाहिए नवरात्रि में महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए माँ पर भूल कर भी न अर्पित करे ये पुष्प नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के दौरान दुर्वा आत्मदार तुलसी आंवला के फूल वर्जित माने गए हैं इन फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए नवरात्रि में माँ की पूजा लाल फूलों से करनी चाहिए लाल पुष्प माता को अधिक प्रिय है गीले वस्त्र पहनकर न करे पूजा नवरात्रि में पूजा के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कई बार अनजाने में गीते वस्त्र धारण कर ही पूजा प्रारंभ कर देते हैं मान्यता के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना गया है नवरात्रि की पूजा सदैव सूखे वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए किस दिशा में बैठकर पूजा करें नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा मुख को पूर्व या उत्तर दिशा में करके बैठना चाहिए पूजा आसान पर बैठकर ही करना चाहिए इसके साथ मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करना शुभ माना गया है नवरात्रि पूजा सामग्री पंचमेवा पंच मिष्ठान रूई कलावा रोली सिंदूर नारियल अक्षत लाल वस्त्र पुष्प सुपारी लोग पान के पत्ते घी चौकी कलश आम का पल्लव कमल गट्टा पंचामृत कुशारक चंदन श्रीखंड चंदन जौ तिल प्रतिमा श्रृंगार का सामान माला आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें